请安静！请老师午安。我看有位同学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 It's 天折纸船的形状。折纸船的形状，纸船折好了。纸船折好了。为了要证实你们读得懂它的步骤吗？老师已经准备好纸张给你们了。 折，OK，不讲反面。然后呢，再往外折，折出来。然这样子折，啊，有的同学已经折三角形了，向里边，两个向里边。不是不是，这个呢向里边折三角形。 that. 也是，OK，然后盖粉，这边，来一句，啊对，选中央，中央啊，另外，哦中央啊，向另外给规则，嗯，OK，然后再折嘞。 要看时间，关闭电视，全部一样，的，吗？OK，做的非常好。OK，行为的，我看。OK，你的先，这边先。

Bye-bye. <laughs> 再折上去。 thì các cửa vô cái phần đấy nó sẽ rất là cái phần mà quên thì làm sao làm sao bây giờ thấy ba vào lại có cái lại nhìn cho cái hậu chuyện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 谁吗？来，鼓掌出来先。 笨拙，OK，笨拙坐第二排，记住了，你们坐第三排。你们还逃问？第一排的举手问老师。第三排，我们是第三排。对呀，老师。 Hindi na po How light? Good. One. Bác Vĩnh Viễn. Để cái cộng kê. Ok, next. À, các chị vậy rồi. Đấy, đúng.